Salut, sunt Daniela și am răspuns provocării mele de a vă spune ce face un videograf. Multă lume nu știe, așa că am zis, hai să vă zic, mai ales că trăim niște vremuri de astea ciudate în care nu poți să ieși afară. V-am promis ceva și vreau să mă țin de promisiune. V-am promis un episod uh, la fiecare două săptămâni, luni de la 5. Așa că astăzi nu am avut pe nimeni pe cine să intervievez, deoarece lumea asta acasă. Poate pe viitor o să încep să intervievezi lumea de acasă cu telefonul lor. <laughs> Știu că sună ciudat, însă ideea centrală este să continui acest proiect. Ce îmi place cel mai mult la meseria mea este faptul că pot să ofer oamenilor mai mult decât o imagine. Uh, să nu mă înțelegeți greșit, fotografiile sunt extraordinare, am fost și eu fotograf pentru mai mult de 10 ani și mi-a plăcut enorm, am avut de învățat foarte multe lucruri uh, și încă mai învăț, <laughs> dar am simțit că vreau mai mult de, de la um, Uh, ceea ce fac și asta m-a condus spre videografie. Pot să vă spun că până acum simt că ăsta este jobul meu favorit și ceea ce vreau să fac pentru totdeauna. Sper eu. <laughs> Cine știe, poate o să existe altceva um, pe viitor care o să fie și mai tentant, însă în acest moment consider că jobul ăsta îmi consumă 100% din zi, um, 100% din minte și simt că îmi place foarte mult. A filma nu înseamnă doar a apăsa un buton, înseamnă multă muncă în spate înainte de a apăsa pe buton. Ehm, ce înseamnă asta? Dacă mergi să faci un interviu sau dacă ai, ai vrei să spui o poveste prin video-ul tău, trebuie să te gândești uh, ce caractere o să ai, ce ce vrei să transmiți, cui vrei să transmiți. Sunt multe, multe lucruri care țin de procesul ăsta de a crea o poveste. Și îmi place foarte mult ideea asta de a crea ceva, ceva extraordinar, ceva care nu s-a mai văzut sau ceva care o să aducă valoare societății sau celor care mă aud sau mă văd. Atunci când vine vorba de a combina tehnica cu omul din fața ta, trebuie oarecum să găsești o balanță între cele două și trebuie să nu-l faci pe om să se simtă că este chiar la un interviu. Mi se pare puțin greu să um, te gândești și la tehnică, să schimbi lumina, să ai grijă la sunet, să uh, vezi dacă toate bateriile ți bune, să, să fii în, în contact permanent cu camera ta și în același timp să fii în contact permanent cu omul care este în fața camerei și să le menții într-o balanță în care mm, să iasă totul perfect. În încercarea mea de a găsi oameni pentru aceste interviuri, am dat și peste oameni care au spus nu, vehement. <laughs> Unul dintre nuuri a fost de la o rețea publică de transport, nu dau nume, deși toată lumea o știe, în care eu am contactat șeful departamentului pentru a ruga să mă lese să am un interviu cu muncitorii lui. M-a sunat înapoi și mi-a spus că nu pentru că nu i-a plăcut ce am scris în e-mail și mi s-a părut foarte ciudat deoarece eu am folosit multe cuvinte prin care am lăudat compania și chiar am fost foarte apreciativă față de ei și mai am anunțit, uh, domnul a fost supărat pentru faptul că eu oarecum am scris că, deși anumite lucruri poate nu sunt în meseria celor care erau acolo ca muncitori, ei l-au făcut oarecum pentru companie și el a fost deranjat de acest lucru pe care l-am scris eu în acel e-mail. Deci, da, cred că, cred că sunt unii oameni care sunt puțin mai, mai încuiați vizual și văd numai anumite lucruri care poate n-ar trebui să le vadă. Însă experiența asta m-a făcut oarecum să, să înțeleg că există și nuuri. Un alt caz s-a întâmplat atunci când um, am mers la o plăcintărie și o doamnă mai în vârstă mi-a spus că nu vrea să fie filmată, să nu mai încerc, că ea nu vrea să fie filmată, nu vrea să știe nimeni despre ea. Oarecum nu mi-a picat bine, însă mai târziu mi-am dat seama că trebuie să accept nuurile ca fiind nu și să înțeleg că toți oamenii sunt diferiți, dar sunt la fel de frumoși. Cam asta e. Nu am reclame deocamdată, așa că dăm subscribe și like. Dacă vrei să mai auzi mai multe povești de astea, mulțumesc mult că m-ați ascultat și sper să vă fi înseninat ziua de luni puțin și să vă dau câteva idei despre ceea ce fac eu. Vă pup și ne auzim curând!